apa ya ramen? Tapi beli aroma manis yuk, beli aroma manis dulu. Boleh. Bir paket mah, bir paket, ah, dan bir paket aja. Sama. Ini namanya romanis. Kalau di Indonesia romanis kan? Indonesia kalau ada di, Aina. Ya. Kalau di Indonesia namanya rambut nenek. Rambut nenek. Iya, ada yang bilang rambut nenek. يولي بن مشكل دريس يولي بن مشكل دريس Ayo, Evet, buyurun. Şimdi, şimdi ben gidiyorum Buyurun efendim, hoş geldiniz. Tabii. Peynire baktırayım mı tadına? Ini nggak tahu festival apa namanya, Mbak? Hamsi, Hamsi Festival ya? Pazar günü. Aa, pazar günü. Pazar. Evet, hmm. evet. Bana gelin ben size yardımcı olurum. Pazar günü nanti hari Minggu. Oh, ada ya. Berarti setiap hari berarti sekarang setiap hari Minggu ya. Ini keju. Warna-warni. Keju kah? Enggak tahu kayaknya keju beli apa ya Ini kan herbal mbak ya? Iya. Ini herbal. Iya, ini apaan? Ah, ini sosis. Ini apaan? Kayak kayak sama bisa dibikin sama kayak apa? Sama telur juga. Ah. Mana anak-anak beli apa? Beli topi. Hah? Beli topi tuh. Oh. Kok masih sepi entar kalau udah siang banget sampai kemarin. enak begini. Iya. kamera. Kamera. Yine çek arkadaşlarını da çek. Tamam. <laughs> apa uh, Garut 35. 35. Evet. Yarım kilo. olur Olur, olur. ada ini ya? Apa? Kedelai. Kan Mbak Nay kemarin nanya kedelai itu. Oh, kameramen mau kacang kedelai? Enggak. Bikin tahu ya? Kameramen boleh dong disuruh. Ya, var ya boleh. sana helal olsun. Muhammed abi. kilosu ne kadar? Mana kameramen? Oh. Ini ini kameramen yang fotogenik. ini mau beli ini kacang kacang lebaran ya namanya kacang apa sih? Gak tahu sih kalau kalau di Turki, kalau di Indonesia ya kayak lebaran-lebaran gitu kita ada. Aida, Aida. Aida. naik ke atas. Waktu mana? Dokter lira. Ini di Indonesia juga ada nih. Apa itu namanya? Nggak tahu lupa. Enak. Ini kayak dodol dodol gitu. Wih oh, iya. Hampir sama dengan Indo sih. Kalau di sini lokum. Terima kasih. Sağ olun, afiyetler olsun. Hoş geldiniz, oh, buyurun. Di situ mau ngecek atau udah? Ah, tahu gitu kita tadi sarapannya di sini. Iya, ada apa ada ya? Kan bisa makan tuh. Kan itu tuh panjang-panjang. Tuh. Jam berapa di sini? Mau ke pantai kan ke ujung pantai kan pantai sana? Boleh. Ayo, tidak ada penutupnya nih. Ya, Bareng deh. Bareng. Hmm. Oke, teman-teman aku ini yang ada di sini, di sini bareng kameramen. Ya udah. Makanannya udah ntar nyambung yang di Tamam.